Привет! Добро пожаловать на канал Королевство вкусных блюд. С вами Ольга. Будем готовить салат «Лисья шубка», который станет украшением любого праздничного стола. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить вкусные новые интересные рецепты. Давайте начнем готовить. Берем шампиньоны, грибы, моем, высушиваем и нарезаем мелким кубиком. Лук репчатый очищаем и также нарезаем мелким кубиком. Грибы обжариваем на сковороде без растительного масла минут 5-7, затем добавляем масло, лук и обжариваем на среднем огне до готовности минут 10. Периодически перемешиваем. И также не забываем добавить соль, перец по вкусу. Отварную морковь очищаем, разрезаем на длинные пласты толщиной 2-3 мм. вот такие тоненькие получаются. И нарезаем ее соломкой. Отварной картофель очищаем и проделываем с ним то же самое. и нарезаем соломкой. готовые грибы. Перекладываем и даем им остыть. Берем семгу слабосоленую, и нарезаем соломкой. Заготовки у нас готовы. Будем начинать собирать салат. На дно кладем семгу, равномерно распределяем. Покрываем майонезом. Сверху слой картофеля – майонез. На картофель можно выдавить больше майонеза. Затем слой жареных грибов с луком – и в заключение слой моркови. покрываем майонезом и равномерно распределяем. украшаем оливкой и укропом, подаем к столу. Салат получается очень вкусным и сытным. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, не забывайте про колокольчик. До новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!